Sigo buscando aquella fe y en otro cuaderno ah, Sufrimiento a piel, bro Noches que no duermo oh, Es un sueño eterno Sigo bebiendo de ese vaso, rapeando de solazo, lazo Sonriendo de lo frío del recuerdo De aquella vez que te tuve entre mis brazos Y el último abrazo para jamás volver a vernos No sé si pensé, no sé si gocé No sé si lo sé, no sé cómo fue No sé si miré en este vaivén Regresaré para calmar este infierno aunque prefieras el cálido frío, en este invierno. Por eso me guío por lo ya vivido. Pensamientos de alguien no cuerdo, el séptimo cuervo. Vendiéndole al diablo mi alma. Ya no quiero más, nena, ya no me hagas más drama. Ya no quiero más. Vendiéndole al diablo mi alma. Ya no quiero más, nena, ya no me hagas más drama. Ya no quiero más. Me el sonido que provoca catarsis Conecto de las zonas una sonda para mantenerme vivo Observa entre las líneas de mi y soy un psiquis Solo el cuaderno puede entender lo que le escribo El ritmo se apodera de mis hilos Tintero el titiritero que me saca de este infierno para fraseo lo que pienso para ver si así lo entiendo Solo lo intento, no quiero hacerlo, no puedo hacerlo Me desconcentro, quiero ir al centro de mi cerebro Y de una vez por todas acabar con esto La paz interior, cómo se consigue, no lo sé, tú dime Ya perdí la fe, soy el triple seis, no creo en lo que crees Así que no me vengas con tus cuentos más Que ya no quiero más, que ya no quiero más, que ya no quiero más, que ya no quiero más Vendiéndole al diablo mi alma Ya no quiero más, nena ya no me hagas más drama Que ya no quiero más, vendiéndole al diablo mi alma Ya no quiero más, nena ya no quiero más.